标准的扫踢到底是用胫骨还是用脚背？胫骨，胫骨这是标准的。有的时候有可能他身高比较高，踢到再高的踢，对吧？我我够不着，可能用脚背。包括泰拳规则是可以打后脑的，脚背往后脑啪勾一下。然后这种情况下可能脚背一个震动，到人的下颚晕了，可能就晕了就够了。正常来讲，我们尽可能要胫骨去踢，因为胫骨的杀伤力是非常大的，而且呢，它踢到沙袋那一下是无声的。 此时无声胜有声啊！大多数你听他的，如果发生啪啪，我给你在办公室啪啪啪啪啪啪啪啪啪，那是脚背的声音。前两天还有一个爱好告诉我，说。 他给我为什么踢着脚一直疼？踢扫踢疼？我一看，那会儿拿扫踢，用脚背踢的，所以你很疼。有人说拿脚背踢我不疼，但是拿胫骨踢我疼。这只是在初期阶段，一开始胫骨上面有很多的神秘的组织，不是神秘的这个毛细组织啊，你接触这比较敏感的。踢一段时间之后，它会适应这种感觉，而且胫骨看着很细，但是其实它是有弹性的。踢到对方，即使被他格挡，它也不那么容易骨折。所谓骨折是通过侧面，它才容易去。 胫骨实际杀伤力是非常强的，而且硌一下没有声音，人是很疼的。但又不能拿脚背，我使劲踢，我不疼，那是因为脚背很软，脚背压根就没有啥力量。但如果对方提气搁挡呢，你会受伤的。所以泰拳的进攻武器啊是胫骨，比如说他他然躲一下。 拿脚背踢到这是实战中特殊情况，希望你可以收藏一下。实际我们十年前的教程了，今天又要再说一遍。我天哪！我的天哪！十年前看过我说过同样理论的朋友，评论区下见啊！这非常难找到一个。